بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برنرسنا استنشقر مسلك كري الله سبحانه وتعالى إسراء سورة 70 آية ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا deb alloh subhanava taolo marhamat qiladi ya'ni bizni bani odamni alloh azza va jalla valaqad karramna bani adama biz darhaqiqat odam farzandlarini mukarram qilib qo'ydik deb alloh taolo marhamat qilgan odam farzandlarining mukarram bo'lishligi ulug' bo'lishligi eng ulug' zot qilib alloh taolo tarafidan yaratilganligi uning juzularini jasadidan bo'laklarini inson boshqa birovga sotishlikni harom qiladigan dalil bo'ladi ya'ni bir insonni jasadi o'ziniki emas alloh taolo uni yaratib alloh taoloning xalqi u u alloh taolo yaratib qo'ygan xalqni eng mukarrami eng mukarramini endi sotishlikka bandaning haqqi yo'q shu o'rinda bir raddul muhtor kitobida bir matn keladi unda aytiladiki vakaza bayu kulli man fasala anil adamiyyi ka sha'rin va zufrin liannahu juz'ul adamiyyi valida vajaba dafnuhu deb keladi shuningdek joiz bo'lmaydi halol bo'lmaydi harom bo'ladi nimani bayu kulli man fasala anil adamiyyi odam zotidan ajralib chiqadigan narsalarning barchasini oldi sottisi halol bo'lmaydi misol bu yerda kashaarin deb keladi ya'ni insonni sochi insonni sochi u erkakniki bo'ladimi ayolniki bo'ladimi farqi yo'q yoki tirnog'i yoki suyagi yoki jasaddagi biror bir a'zosini oldi sotti qilishdan demak dinimiz man qiladi shu oldi-sotdi qilishdan man qilish doirasiga kiradigan yana bir narsa bor hozirgi paytda xalqni ichida juda yam ko'p e, odatga aylanib qolgan qon sotish qon ham insonning bir bo'lagi qonni sotishdan dinimiz qaytaradi bular tabarruan ya'ni birov birovga shundoq ko'ngilli ravishda beriladigan narsalar ya'ni bir insonni qonini ikkinchi bir insonga ko'ngilli ravishda beradi boshqachasiga berolmaydi endi shunaqa qilmasa bir jamiyatda hamma qonini sotadigan bo'lib ketgan hech kim tekinga bermaydigan bo'lsa u paytda endi iste'molchi muhtoj odam muztar bo'lgan holatida zarurat e'tiboridan haligi birovdan qonini sotib olib demak salomatligiga ishlatsa bo'ladi ammo sotishdan dinimiz qaytaradi shuni e'tiborga olishimiz kerak bo'ladi hozir shu o'rinda demak soch sotish masalasidan misolida odamlar bir biriga a'zosini e, berishi bir a'zoni ikkinchi odamning badaniga ko'chirilishi kabi narsalar ham bor buni inshaalloh alohida bir bahs qilib bu borada ulamolarning keng fatvolari bor uni bayon qilib o'tamiz inshaallohu taala allohu alam